cute ang mga bahay na yan. Uy. Welcome to sa Sanda, may Hello mga chance <laughs> Welcome to my YouTube channel. So, nabuhay ang bakla. Okay, so today, pupunta tayo ng Sandam sobrang ganda doon. And of course, I will take you there also. Ah! I'm so excited. Okay, see you there in Sandam. Mwah! Kinabahan na ako, Jack. Tilingan. So, doon na tayo sa sundown. And <laughs> I'm so excited. okay, so mga ka-jam, mauni ang makita ninyo right after mo naog mo sa train station diri sa Sundam. <laughs> oh, see, oh, mo na siya. Oh, nailamit. <laughs> maliit na mga bahay na yan. Uy, kikil. Ay, lamion siya. Tadang. Ay, Lami ka dyan mga building. Cute kaayo. Murag mga duwaan. <laughs> so, pak. Uh, ang ganda. Lamion jud. Lamion. Sige na naman tag lamion. Ganda. Ay, mag-selfie sa diri. Uy, selfie ka. Hmm. Tangan kayo. Welcome to Kami hmm, ang gitag. Ay, hmm. madami lang mga balay diri. Murag nasa wallpaper, cute kaayo, murag duwa, andyan si Jack. Welcome dyan sa sanda, may sa. so, pangitaon na to ng San Sansi. Sansi San. Sinsansu. <laughs> Nakalimot ko sa pangantis ko. Murag ulaw kayo sa tong vlog Magpataka at na tagpangag. Okay, so nabasa ni Joshan San. So seryoso jud ko sa akong giingon nga mga tuta sa San Shishan. Dili Shishan so ha. So in 2 minutes mapunta jud atong bus nga gipa bilangan na pa nga mo para, mo para murag Pilipinas. Para, para, ah, mo para, ah, pa, oh, mo para lagi. Mion, mga guwapa, mga sexy, mga kadyans. Diyata sa San Shishan, sa butatan. San Shishan. Saan? Seryoso ko. Oh, <laughs> wala akong bino. Ang aman. Oh my God. This is unbelievable. This is unbelievable. Sorry lang muna ako. <laughs> Eh, wala man ko nagbasa-basa good. Wala akong mag-research. Baka ko saan siya saan. sana all, sana all, sana all. Marag <laughs> just something sa windmill in my heart. Ah, silingon. Kalingaw ko, dili lang tungod sa windmill, pati po sa kadakal. Lamuon diri. <laughs> But maray ganhi, the nonsense. Vlog anyway. Pasag ipakita ramon sa o sa porma sa San Sanchishan. Ani ang mga windmills nga makita ninyo sa San Sanchishan. Okay, so ato na baning dalhon sa Pilipinas. <laughs> ato yung butang sista ka Pilar Bohol <laughs> para na atay ko galing ang windmill. <laughs> Tong kisan di. Nagbuang. okay, bye San Sanchishan. Bye windmill. Hmm? Okay, hello mga ka-gems. So, din ako sa balay. Abot na ko. Ay, ang sakuri. okay, so pakita na ako ako palit nga mga souvenir. So, tadang! Amsterdam. And uh, Poland. And at this. This heart of mine was made to travel the world, child. And also, isa Love, learn, and grow. Don't forget that. At saka, ito yung sa Sanchez Sans. Ito yung nabili ko. Okay, so yun lang naman update ko. Ano?